Я військовослужбовець Національної гвардії України, старший солдат Кадар. Е, сьогодні здавав кров вперше. Все було спокійно. Мені подарували каплю крові на згадку про те, що моя кров може врятувати будь-якій людині життя.